Bienvenidos a Marihuana Television News. La noticia del mes está en Canadá, el segundo país del mundo que legaliza el cannabis recreativo, el uso adulto. El tema ahora es quién será el siguiente? El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha dicho que hay que tener a California como modelo. España puede ser California. Posiblemente en esto no se equivoque, ya que dos de cada tres estadounidenses, al igual que dos de cada tres españoles adultos, están a favor de una regulación integral del cannabis, tal como indican algunas de las últimas encuestas. Esperemos que Casado se las mire bien. En este programa de octubre acudimos a Iberflora, la Feria Internacional de la Jardinería que se celebra en Valencia y que este año abrió sus puertas al cannabis. Recuerda, no te pierdas Top Cultivo, que este mes va de automáticas. ¡Empezamos! La Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas se ha reunido por fin en el Senado. Después de mucho tiempo esperando y tras múltiples propuestas de regulación, todo va a seguir como estaba, en busca de mejores tiempos para los consensos. Por otro lado, en el Congreso de los Diputados se ha celebrado el Foro hacia la Regulación Integral del Cannabis, organizado por Unidos Podemos. En la jornada, personas expertas y organizaciones han expuesto las experiencias internacionales, los argumentos científicos, los efectos económicos y jurídicos y los motivos sobre la salud pública, los derechos y las libertades civiles. El foro se ha planteado como un punto de partida para la elaboración de una ley que Podemos espera presentar en los primeros meses del 2019. No hay un debate mundial sobre si se tiene que regularizar o no se tiene que regularizar el cannabis. Esa fase ya pasó. El debate mundial es sobre quién regulariza y regula primero el cannabis. Y esto es así. O sea, de lo que estamos discutiendo no es de si esto se tiene que, que regular o no, sino de quién va a ser el primero o quién va a ser el siguiente entre muchos países. Un análisis de las consecuencias económicas que tendría la legalización del cannabis en España, llevado a cabo en la Universidad Autónoma de Barcelona, indica que si se legalizase se recaudarían alrededor de 3.300 millones de euros entre impuestos y cotizaciones a la seguridad social, pudiéndose crear más de 100.000 puestos de trabajo. El avance hacia la regulación es mundial, tal como se ha reflejado en el seminario Drogas, Políticas y Violencia del Consenso Global a Nuevos Enfoques, impartido en la Casa de América de Barcelona, con la presencia de personas expertas de América y Europa. También en Iberflora, la Feria de la Horticultura que se celebró en Feria de Valencia del 3 al 5 de noviembre y que estrenaba el nuevo espacio salud con el cannabis como principal protagonista. Flora, dentro de su concepto, es, una feria muy enfocada a lo que es el sector verde, el sector de plantas. Entonces, dentro de, las actividades que se están montando este año en Iberflora, eh, el comité organizador quiso darle una importancia más a, a lo que es el binomio plantas-salud. Entonces, dentro de ese binomio de salud y plantas, qué mejor planta y qué planta más eh, representativa de lo que puede ser la salud, de lo que le puede aportar a la salud, que el cannabis. Entonces, dentro de esa, idea de salud y plantas, eh, se han hecho junto con el Fórum Cannabis Valencia una serie de conferencias donde se explica el por qué, se pone un poco de, empaque a por qué estamos hablando de salud y plantas, todo el uso terapéutico, y se está dando también, o se van a dar unas charlas del entorno legal para el público objetivo de, Iberflora, que son propietarios de tiendas, de garden y demás. Esto es una de las primeras pruebas de que salimos de los circuitos de ferias carnábicas para entrar como es la, la, tendencia lógica en otros circuitos que también son comerciales y que también quieren saber más sobre eh, la cuestión del cannabis. hoy, por ejemplo, aquí se ha hablado de usos responsables, de reducción de riesgos, se ha hablado de por qué el cannabis es una medicina y tres pacientes, eh, uno de ellos también ha ampliado el tema de las asociaciones, han hablado de su historia personal. Pues para mí el cannabis ha sido, es, es mi medicina, el cannabis es lo único que en estos dos últimos años ha hecho que yo, es lo que he dicho antes, que yo me sienta curada usuario terapéutico, tanto como el terapéutico como el lúdico, tiene derecho a uso. Eh, a nivel enfermos, ¿por qué tenemos que esconder? Es importante que, visible, eh, que sea visible, es importante porque la sociedad tiene que verlo. Eh, el cannabis funciona con un uso terapéutico, con un uso responsable. ¿por qué no? Creo que los enfermos nunca han ido al mercado negro por CBD eh, y que además muchas firmas que comercializan CBD se han aprovechado de los enfermos. Eh, hay muchas muestras, no solo en España, sino a nivel internacional, que se ha encontrado mercurio, con lo cual eh, es claro, las, el CBD además es muy caro, no siempre funciona para todas las patologías que las marcas dicen y se está haciendo un negocio con el CBD y con los enfermos que desde mi punto de vista es desproporcionado. Esto no justifica una intervención policial, pero sí que lo que sí justifica que se empiece a regular de una manera racional la cosa, que lo que tomen los enfermos pues no esté contaminado con metales pesados. Esto es obvio, que los precios no sean tan desorbitados como están siendo y esto solo puede venir por medio de una regulación. ¿Que lo está haciendo mal la policía eh, interviniendo? Pues probablemente, pero que lo han hecho mal muchas marcas eh, cometiendo los abusos que han estado haciendo? También, desde mi punto de vista, está la cosa en tablas y la ideal sería que la administración pues, lo hiciera de una vez de manera adecuada, ¿no? para que se beneficien los pacientes y que también se beneficie la industria, que se beneficien todos, pero de una forma en la que el beneficio sea mutuo y racional. Y sobre el CBD hablamos también en Asonavis. Hoy hemos celebrado una conferencia sobre el CBD y la cannabis light, la situación actual, sobre todo a la luz eh, de los cambios normativos eh, que hemos tenido de recién y de las incautaciones y por fin de la decisión de Spannabis de no permitir la, exposición ni la venta de los productos. Hemos tenido con nosotros los abogados de Brosambert, Joan Bertomeu y Andreu Moreno y hemos tenido desde Italia en eh, teleconferencia Luca Marola, el fundador de EasyJoint. Sí que ha habido intervenciones por el tema de que se empezó a comercializar el CBD como un producto de consumo humano, como un complemento alimenticio, como un alimento, y aquí Consellería de Sanidad eh, ha intervenido en base a la interpretación que hace la Comisión Europea que dice que el CBD no es un alimento porque no está en una lista incluido. Hay dos opciones, o que algún día se incluya o buscar maneras alternativas por las que poder, por las que poder comercializarlo. Porque el cáñamo sí que sea un alimento toda la vida. La mejor ley, o sea, la mejor regulación de cualquier cosa es la regulación que, que, es, que es fidel a, a, que es fiel la realidad social. Easy Joint es eh, una un'azienda, è un proyecto, 2017, eh, attraverso la desobediencia civile ha iniziato appunto a maggio 2017 a commercializzare i fiori di canapa agricola quando la legge italiana non lo permetteva. Ahora vamos a Top Cultivo. Hoy hablaremos de las automáticas. a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. Las variedades automáticas han sufrido una evolución increíble en los últimos años. Cada día más cultivadoras y cultivadores de todo el mundo se decantan por estas variedades ya que son mucho más rápidas y te ofrecen sus grandes y compactos cogollos en el menor tiempo. Por ello, hoy vamos a hablar de las variedades automáticas y os daremos algunos consejos sobre su cultivo. ¡Empezamos! La primera pregunta nos la trae John desde Tenerife. John quiere saber si las autoflorecientes van mejor para interior o para exterior. Hola John, lo bueno de las automáticas es su versatilidad para el cultivo tanto en interior como en exterior. Por ello, no hay una respuesta correcta o incorrecta para esta cuestión. Las variedades automáticas se diferencian de las fotodependientes en que no necesitan de cambios en los ciclos de luz para iniciar la floración, sino que se guiarán por su edad. Algunas variedades autoflorecientes pueden empezar a mostrar sus primeras flores a los 20 días desde su germinación e incluso antes, mientras que las fotodependientes comienzan a florecer cuando sufren un cambio en su fotoperiodo, concretamente al disminuir las horas de luz por el cambio estacional en exterior o al inducirla manualmente en nuestro cultivo indoor. 18, 12. En exterior, estas variedades ofrecen al cultivador la posibilidad de realizar cultivos fáciles de llevar y de cosecha rápida, en apenas tres meses, por lo que podrás hacer varias tandas durante la temporada. Por ejemplo, si siembras autoflorecientes al inicio de la primavera, podrás obtener hasta tres cosechas de manera consecutiva, incluso si las temperaturas mínimas no bajan de 10 grados en invierno, como puede ser tu caso al vivir en Tenerife. Podrías cultivar durante todo el año aunque no llegues a alcanzar el máximo rendimiento. En interior, gracias a su pequeño tamaño, son perfectas para armarios o lugares de espacio limitado o de poca altura. Habrá que tener en cuenta que con las automáticas tendremos que mantener los focos encendidos sobre 16 y 18 horas diarias durante todo el ciclo de la planta. Incluso hay cultivadores que llegan a las 20 horas de luz, por lo que no encontraremos un ahorro significativo en el gasto eléctrico, ya que su ciclo más corto no llegará a compensar su fotoperiodo más largo. Como puedes comprobar, las genéticas autoflorecientes son siempre una buena opción. La siguiente pregunta viene desde Valencia. Gimoneta nos pregunta si puede plantar diferentes variedades de autoflorecientes en el mismo cultivo de interior. Hola Gimoneta, Claro que se pueden cultivar diferentes variedades de autoflorecientes en un mismo cultivo. Lo único que deberás saber es que aumentas la dificultad del mismo y deberías tener especial atención a la hora de tratar cada variedad para sacarle el mayor rendimiento a tu cosecha. Cultivar diferentes variedades genéticas de marihuana está al alcance de cualquier usuario. Solamente se requiere de unos cuidados más exhaustivos que cuando tenemos un cultivo con una misma variedad. Piensa que entre diversas variedades hay diferencias estructurales genéticas. Esto lo tendrás que tener en cuenta ya que a medida que crezcan tus plantas requerirán tratamientos distintos, puesto que pueden tener tiempos diferentes. De esta forma, cuestiones como la nutrición, el crecimiento o la entrada a floración pueden ir a ritmos diferentes. Es muy recomendable hacer un seguimiento de cada planta anotando en una libreta los cuidados semana a semana de cada una de ellas. De esta forma te asegurarás tener medidos los tiempos de cada una y saber en qué fase se encuentran en cada momento. Si haces esto y usas una gama de productos para la nutrición de tus plantas dirigida a las variedades autoflorecientes, como las de Top Crop, podrás afrontar el cultivo de la mejor forma posible y recogerás una ingente cosecha. La última pregunta de hoy nos llega desde Colombia. Matías Kush, desde Bogotá, nos pregunta qué variedades autoflorecientes le recomendaríamos para su cultivo. Hola Matías, si lo que quieres es probar diferentes variedades autoflorecientes y experimentar entre diferentes fenotipos, nuestros colegas de Buda Seeds te proponen un pack especialmente dirigido a aquellas personas a las que les gusta disfrutar de nuevos sabores y variedad de aromas. El Ashort Auto Pack de Buddha Seeds es un mix de 10 semillas compuesto por dos partes. La primera parte consta de cuatro semillas de variedades clásicas muy apreciadas entre sus genéticas autoflorecientes. Una semilla de la White Dwarf, una auténtica índica que te dejará totalmente relajado. Otra de Red Dwarf, una enana compacta, resinosa, de intenso olor y extremada potencia. Una más de Syrup, una de las autoflorecientes más rápidas del mercado, súper sabrosa, y por último, otra de su famosa Deimos, conocida por su gran tamaño pese a ser un autofloreciente con un efecto muy potente. La segunda parte del pack consta de 6 semillas 100% feminizadas y 100% autoflorecientes de nuevas genéticas diseñadas para futuras temporadas e incluso variedades experimentales creadas para explorar nuevas sensaciones con genéticas autoflorecientes. Perfecto para las despensas de los catadores más exigentes, ya que entre ellas encontrarás sabores y olores que te recordarán a muchos de los grandes clásicos. Lo único que tendrás que tener en cuenta es que en este pack los tiempos de cosecha varían entre los 50-55 días hasta los 80-85. Así que Matías, si lo que quieres es probar y experimentar diferentes variedades de autoflorecientes, el pack A Short Auto de Buda Seeds puede ser la opción más indicada. Y hasta aquí ha llegado el Top Cultivo de hoy. Esperamos que os hayan sido útiles estos consejos sobre el cultivo de automáticas. Recordad, si tenéis dudas ya sabéis que nos las podéis hacer llegar a través de nuestras redes sociales. ¡Salud y buenos humos! Expo Bogotá Cannabis y el tercer Congreso de Cannabis Terapéutica tendrán lugar en la capital colombiana del 16 al 18 de noviembre para crear una red en torno al cannabis medicinal en Colombia y a nivel internacional. No se lo pierda. Como decíamos al principio, la noticia del mes ha sido la legalización en Canadá. Tal como ocurrió en algún estado de Norteamérica, al poco tiempo de abrir sus puertas, muchos de los comercios autorizados para la distribución de la marihuana se han visto desabastecidos por la fuerte demanda, a pesar de los altos precios superiores a los del mercado negro. La medida ha sido celebrada festivamente pese a las incertidumbres que aún se plantean y desde el exterior no ha sido tan criticada por ahora como sucedió en su momento con Uruguay a pesar del comunicado de condena emitido por la Embajada rusa en Canadá. Hoy traemos otra noticia alentadora, la suspensión de la pena de muerte a Mohamed Lukman, el ciudadano malasio que fue condenado por distribuir aceite de cannabis para su uso terapéutico. El revuelo provocado en la opinión pública ha llevado al Poder Judicial a abolir la pena de muerte para todos los delitos en el país. Y en Europa, tanto en Reino Unido como en Polonia, el cannabis medicinal va a estar disponible en las farmacias a partir de este mes. Llega el primer World Congress, uno de los eventos más importantes de Colombia y del mundo en cannabis medicinal, de carácter académico y comercial, para crear espacios de comunicación entre los actores interesados en el sector. El 3 de noviembre vuelve la cuarta Biomenor Cannabis, Copa, charlas, activismo y el mejor reggae vuelven un año más con la carismática Copa Balear. El 3 y 4 de noviembre, Podemos organiza en la Universidad de La Rioja las jornadas El futuro del cannabis. El día 16 en Valencia también tenemos un evento muy especial, en I502 Grow Center, con la presencia, entre otros, de nuestro compañero Miguel Jimeno. ¿Cómo ves el futuro del cáñamo industrial? ¿Crees que recuperará ese estatus de privilegio que tenía dentro del comercio internacional antes de que las leyes prohibicionistas sucumbieran con él? Yo creo que, que sí que volverá a llegar a, a su estatus máximo, porque ahora está otra vez a máximo. Hay mucha demanda en el mercado, tanto para todo tipo de industria. Hay más de 30 40 mil usos diferentes con el cáñamo industrial y hay mucha demanda, mucha demanda para todo tipo de industria y lo que viene. La Fundación ICERS, con la colaboración de la Unidad de Políticas de Drogas de la Universidad Autónoma de Barcelona, organiza el segundo Fórum de Clubes y Asociaciones de Cannabis de Cataluña, en Barcelona el 23 y 24. El 29 y 30, el Fórum Cannabis Valencia, en colaboración con el Observatorio Europeo de Consumo y Cultivo de Cannabis, organiza sus jornadas en la Universidad de Valencia con la presencia destacada de grandes personas expertas nacionales e internacionales. No te lo puedes perder. Estamos organizando con la Universidad de Valencia eh, unas jornadas que constarán de dos días. Eh, tenemos a ponentes muy importantes ya, ya confirmados, como por ejemplo Scarhart a nivel eh, internacional y a nivel nacional. Bueno, tenemos de nuevo al doctor Bouso, al doctor Velasco, vamos a tener a la doctora Constanza Sánchez, vamos a tener a todos los movimientos canábicos, vamos a tener una mesa jurídica con, con ex magistrados del Tribunal Supremo, vamos a traer también a representantes de todos los partidos políticos y van a ser unas jornadas muy interesantes que yo creo que van a, van a llenar esos estómagos hambrientos de información canábica que existe en el País Valencia. Y el 1 de diciembre llega la tercera Volcán Lanzarote. Este noviembre no nos vamos a olvidar de Colombia. En la capital se celebra la Expo Bogotá Cannabis del 16 al 18. En Medellín tendremos el primer Canna World Congress los días 21 y 22 y del 23 al 25 la tan esperada Expo Medeguid. Y prepárense en Chile, que el día 30 empieza Expo WIT y luego Uruguay y esto es un no parar. Expo Medewit 2018. La Feria Internacional del Cannabis Medicinal lo invita a pasar tres días en grande en uno de los mejores encuentros del calendario de la cultura canábica con un enfoque académico, científico y comercial que habilita espacios para todas las personas interesadas en la temática. No olvidéis visitar marihuanatelevisión.tv, donde podéis suscribiros para conseguir más información. Y para seguir informados os aconsejamos la lectura de Cannabis Magazine con el número 174. No te pierdas tampoco El Cultivador, la prensa canábica gratuita. Visita cáñamo.net, un portal imprescindible para conocer lo último de la cultura canábica, como la revista Cáñamo, que este mes publica su número 251 con un regalito, y la marihuana.com con toda la información de actualidad. Como siempre, sed felices y hasta pronto. A mí el cannabis me ha ayudado mucho. Me ha ayudado a poder soportar la quimio. Me ha ayudado a sobrellevar la ansiedad que produce esta enfermedad. Me ha ayudado a escuchar mi cuerpo. Me ha ayudado a sentir cómo mi cuerpo mejoraba día a día, a comprender mi enfermedad, a ser solidaria con las personas, porque el cannabis es muy solidario. A empatizar. Con el cannabis sueles empatizar mucho. Es es, no sé cómo explicarlo, pero empatizas. La, gente con la que yo ahora mismo me he encontrado es maravillosa a no juzgar, sobre todo con esto. yo me encuentro muchos días cuando alguien me pregunta hoy, yo, tomo cannabis y yo me encuentro con miradas, me encuentro con jijiji, me encuentro con muchas cosas que, a veces no me gustan, pero bueno, las también me dan un poco igual, cada vez me dan más igual. A ser mejor persona, a conocer gente maravillosa que me ha ayudado solo por el placer de ayudarme, a sentirme curada y a disfrutarlo. Sé que no lo estoy, pero yo me siento curada y disfruto de mi curación. Y sobre todo a sentir que es posible y que muchos enfermos tenemos esperanza y eso es la base de toda curación.